バギババゴバギゴババータキバートキバボビ。ババギババギババギバババギババギババギババ こんなんたら。あーから、今もあんもから。あーあー女あんあ女あっあら。

¡Vamos a パパ

nói トラ